Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılıq yolu. Əhməd Məhəmməd oğlu Cavadzadə, Əhməd Cavad Şəmkir mahalında tanınmış ruhani ailəsində dünyaya göz açmışdı. Atasını tez itirsə də, ailə onun mükəmməl təhsil almasının qayğısına qalmışdı. 3 ilə qədər mollaxanada oxuyan Əhməd 1906-1912-ci illərdə Gəncə Müsəlman Ruhani Seminariyasında təhsil almışdı. O, burada fars, ərəb, rus dillərini öyrənmiş, ilk şeirlərini yazmış, həmin illərdə mətbuatda çıxış etmişdi. Elmə, təhsilə ciddi münasibəti, təmkini, nəcib davranışı ilə seçilən Əhmədin mədrəsə şeirləri onun sənətdə ilk addımları idi. İnadlı axtarışlar bəhrəsini bilirdi. Ərəb-fars sözlərinin çox işləndiyi, ənənəvi məcazlara geniş yer verilmiş şeirləri zaman keçdikcə durulaşır onlarda xalq ədəbiyyatının təsiri aydın duyulurdu. Şeir aləmində Əhməd Cavad kimi tanınan gənc müəllim 1913-cü ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdı. O fasilələrlə Şəmkir, Gədəbəy, Quba qəzalarında və digər bölgələrdə müəllimlik etmişdi. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə xeyriyyə cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi müxtəlif cəhbə bölgələrinə getməsi pedaqoji fəaliyyətində fasiləyə səbəb olmuşdu. Müharibədən zərər çəkmiş, ehtiyac içində olan insanlara yardım olunmasını təşkil edən Əhməd Cavad müşahidə etdikləri ilə bağlı mətbuatda onlarla məqalə dərc etdirmişdi. Şairin 1916-cı ildə çap olunan Qoşma adlı ilk kitabında toplanan şeirlər mövzuca fərqli olsa da, onlarda ictimai motiv, Əhməd Cavad kədəri güclüdür vətənin məzarlıq aləminə dönməsinə etiraz, vətən yolunda fədakar olmağa çağırış, dilimizin saflığının qorunması, xalqı qəflətdə saxlayan yalançı axundların tənqidi kimi məsələlərə kitabda geniş yer verilmişdi. Əhməd Cavadı Cümhuriyyət nəğməkarı adlandıranlar səhv etmirlər. Hələ 1912-ci ildə Qafqaz könüllüləri tərkibində İstanbula türk qardaşlarımıza köməyə gedən şair üçün vətənin azadlığından, müstəqilliyindən uca heç nə yox idi. Cumhuriyyət dövründə qələmə aldığı əsərlərin əksəriyyəti müstəqil ölkənin tərənnümünə həsr edilmişdi. Bu əsərlərin çoxunun toplandığı Dalğa kitabı böyük maraqla qarşılandı. Azərbaycan bayrağına, Al bayraq, Can Azərbaycan, Qardaş və s dildən dilə düşərək qısa bir zamanda bütün ölkəyə yayıldı. Dövlət himninin mətnini yazan Əhməd Cavad müstəqilliyə qovuşmuş vətənimizi tərənnüm etməkdən, sevincini dilə gətirməkdən usanmırdı. Torpağına can demişəm, suyuna mərcan demişəm, canımı qurban demişəm, gəlib qızıl vaxtın sənin, açılıbdı baxtın sənin. Şairin doğma vətəninə, onun bənzərsiz təbii gözəlliklərinə, saf məhəbbətin tərənnümünə həsr etdiyi şeirləri oxuculara sevdirən cəhətlər çoxdur. Dilinin aydınlığı, canlı danışıq dili ilə yaxından səsləşməsi, təbii, səmimi hisslərin böyük ustalıqla ifadə edilməsi bu əsərlərin hamısı üçün səciyyəvidir. Mən hey göyə baxdım, göy mənə baxdı. Yollara baxmaqdan gözlərim axdı. Şimşək oldu, ancaq bir kərə çaxdı, baxdı qurbanına qurban olduğum. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu şairi sarsıtmış, yaradıcılığına əhəmiyyətli təsir etmişdi. O, ömrünün sonuna kimi ölkəsinin əsir vəziyyətini gah açıq şəkildə, gah da rəmzlərlə, mənalı mənalarla ifadə etməkdən çəkinmədi. Bu illər ərzində onun könül rübabı kədərə bürünür. Niskil dolu misraların əks olunduğu şeirlərinin, Nə yazım, Unudulmuş sevda, Olsun qoy və s. kimi əsərlərin sayı çoxalır. O, pedaqoji fəaliyyətə qayıdır. Bir müddət 1920-ci ilin oktyabrından 1922-ci ilin yayına kimi Qusarın Xuluq kəndində müəllim işləyir. 1922-26-cı illərdə Pedaqoji İnstitutda təhsil alan Əhməd Cavad burada oxuduğu müddətdə müxtəlif sahələrdə çalışır. 1930-1935-ci illərdə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda işləyən şair 1934-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilir. 1935-ci ildə isə Azərnəşrin Bədii Şöbəsində redaktor vəzifəsində fəaliyyətə başlayır. O, əvvəllər də məşğul olduğu tərcüməçilik fəaliyyətini genişləndirir, müxtəlif xalqların ədəbiyyatından. Şekspirin Otello, Puşkinin Kapitan Qızı, Tuncatlı, Rablenin Qargantua və Pentequriel kimi əsərlərindən uğurlu tərcümələr edir. Sovet rejimi, qırmızı terror, cümhuriyyət şairini, köhnə müsavatçını, türk xalqlarının birliyini, əlbir olmasını təbliğ edən nüfuzlu şəxsi bağışlaya bilməzdi. Əhməd Cavad 1920-ci illərin ortalarından başlayaraq xüsusi orqanların təqiblərinə məruz qalır. Qələm dostları onun hər şeirində, misrasında yeni quruluşun əleyhinə işarələr axtarır, sayı bilinməyən müzakirələr keçirir, böhtan, ittiham dolu yazılar çap etdirirlər. Sosializm quruculuğunu tərənnüm edən əsərlər yazmamaqda günahlandırılan şairin bu məzmunda qələmə aldıqları da pambıq dastanı, kür və s. kəskin tənqid edilir. Ona bəslənilən düşmən münasibət dəyişmir. 1920-ci illərdə müxtəlif bəhanələrlə bir neçə dəfə həbs edilən şair 1937-ci ilin iyun ayında həbsxanaya atılır. Kiçik rütbəli rus və erməni zabitləri tərəfindən dəhşətli işgəncələrə məruz qalır. Vətənini, millətini sonsuz məhəbbətlə sevən şair həmin ilin oktyabr ayında xalq düşməni kimi məhv edilir. Onun həyat yoldaşı Şükriyə xanım sürgün edilir kiçik yaşlı övladlarını bir-birindən ayırıb müxtəlif uşaq evlərinə göndərirlər. Adının çəkilməsi, əsərlərinin oxunması və saxlanması vətənində yasaq edilən Əhməd Cavada Türkiyə sahib çıxdı. Əsərləri çap edildi, yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat aparıldı, şeirləri dildən dilə gəzdi. Məşhur Çırpınırdı Qara Dəniz şeiri Türkiyədə bu gün də milli marş kimi səsləndirilir və sevilir.